haddii cidhiidhi aad la kulanto cidhiidhigu ha aada ciil bini aadamku baday ama ha noqdo masaa'ib kale oo kugu habsatay sida taa dunuubtuu ka dhalatay iyo acmaashaad samayso ilaahay subxaana wa tacaala tiryaaq iyo dawo inaga siiyey laysku daweeyo dadkase in badan ay hilmaameen qofku inuu sykolojikali u dhiboodaana ah, waa dhib dhibabka ka mid ah waxaa kaloo intaa ka dambaysa qofku wuxuu mas-uulka yahy inta awooddiisa ah laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha haddana adigoo aan mas-uuliyadba gabin ayaad cadhogami waayi markaad aragto muslim cunaa la hayo iyo dad dhanoo muslimiinoo la baabi'iyey dumar iyo carruur la tirtiray dad gawaadhi la dulmariyey qaar dayurada lagu garaacay qaar kaarayaa laga dulboodsiiyey qaar naabaa lagu riday wax kasta markaad aragto naftu diiqad bay dareemaysaa ayaa cidhiidhi haddii muslimnima ah inuun kugu hadhsantay tiryaaqa ama daawada dhabta ah ee cidhiidhiga laabeed iyo cadhada lagaga baxo iyo ciilka lagaga baxaa cumuuman waa ilaahay dikrigii marka hore alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub waxaa qur-aanku sii tilmaamay markaasi adkaarta qaar ka mid ah ilaahay nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam markii la beeniyey ee rabbigii wax laga sheegay ee isaga lagu jees-jeesay ee dhib oo dhan loo geystay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo dejiyey dawo qur-aanka ku taalla qisas qur-aanka ku yaallana ilaahay waa inooga warramay oo iyaguna nafsu dawaa ah tiryaaqii lagu dawaynayey cidhiidhigaa iyo dhibtaasi ah walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk baa ilaahay yidhi waxaannu ognahay baa ilaahay yidhi in laabtu ku cidhiidhiyoomayso oo saanay laabtu u cidhiidhiyoobin iyadoo dawil qurba iyo intii ugu dhoweyd ay tahay inta looga taaglaayay maxaad yeeli lahayd haddii dadka qofka kuugu dhowi intuu ku dabagalo halkaad istaagtaba u idhaahdaa waa beenti kan yarana adeer u ah nebi moxamed adeerkii rumaa daba socday abilahab oo halkuu istaagaba leh waa beenti wuxuu sheegaya waxba kama jiraan ma aha in la beeniyo qura nebiga calayhi salaatu wasalaam aan la rumaysan ee xataa waxa loo diiday inuu wax sheegi karo waxa la gaadhsiiyey xad bulshada laga dhaadhiciyo inuu waalan yahay ya ayuha aladii nusila calayhi dikru innaka la majnuun ay yidhaahdaan cidhiidhiga uu nebigu dareemaya calayhi salaatu wasalaam intuu leegyahay dhanka kale ilaahay oo la caasiyayo sanama la caabudayo rabu samaawaati walardi laga gaaloobayana wuu taagan yahay lacallaka baakhicu nafsak ilaahay ku leeyey naftaadaad cidhidhi gelinaysa ama halaagaysa inay rumayn waayeen alle subxaana wa tacaala daraaddeed haddaba ilaahay daawuu siiyey waxaasoo xanuuna laabtiisa kaga maydho walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun ilaahay wuxuu idhi fasabbix bixamdi rabbik wakun min asaajidiin ilaahay subxaanahu wa tacaala u tasbiixsaa la yidhi adigoo ku dheehaya amase ku maraya mahadnaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala idan ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala caafimaadka aadanuhu inuu ku jiro ilaahay sheegsheegiisa iyo ammaantiisa inuu ku jiro caafimaadka bini aadamku ayuha alaxiba nebiyullaahi zakariya ilaahi buu barye barye cajab qabta karaamaadkii maryan markuu arkay ayuu barye cajab qabta ilaahay weydiistay rabbi inii wahana alcadmu minii washtacla ra'su shayba walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya ilaahay buu barye cajab la barye baryadu baryayaa waa maxay waxaan dunida ka suurtagal ahayn buu ilaahay u sheeganayaa laakiin wuxuu leeyahy adiga agtaada waa ka suurtagal ilaahu aniga madaxu way caddaaday oo waa gaboobay oo islaantaydii waa gabowday oo wax ma dhalayso markii horena caaqir bay ahayd da'ina waa u raacda iyadoo yaroo caaqira waa laga yaabaa inaad tidhaahdo male haddii uun meel la taabto way iska dhali doontaa laakiin xadkiiba waa dhaaftay baa rabbigu ayuu ku tilmaamayaa nebigu sidaa markuu sheegtay ilaahay wuxuu yidhi waa ku siiyey ilaah u aayadii yeel buu yidhi waxaa la yidhi aayaddu waxa weeyaan saddex maalmood baad aamusnaanaysaa laakiin rabbigaa waad u tasbiixsanaysaa waad xusaysaa aayaddu waa taas baa la yidhi qaal aayatuka anlaa tukalima annaasa alaaata ayaamin ilaa ramza wadkur rabbaka kaiira wasabbix bilcashiyi walibkaar wasabbix bilcashiyi walibkaar ilaahay subxaanahu wa tacaala ciisuu ka warramaya nebiyullaahi ciisa dabeetana waxaa la yidhi ciisew maadaa yidhi dadka a anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah ilaahay baa u laqinaya wuxuu odhan lahaa qaala subxaanak maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq in kuntu qultuhu faqad calimtah taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsik ilaahay subxaana wa tacaala nebiyullaahi moxamed buu wuxuu waramayaa qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin qul baa lagu leeyay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaad tidhahdaa waa kan jidkaygu isagaanan dadka ugu yeedhaya raacayaana aniga iyo intii raacdayba wasubxaana allah wamaa ana min almushrikiin ku dhawaaq baa la leeyay ilaahay wuxuu inooga warramayaa makhluuqaadka agtiisa ka dhadhow ee malaa'igta la ydhaha iyaga shaqadoodaba inay ti wainnaa lanaxnu lmusabbixuun ilaahayna waa uu furayaa wuxuu leeyahy yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yuftaruun laa yaftaruun iyaguna waa sheegteen rabbina waa sheega rabbina wuxuu leeyahy yusabbixuuna alleyla waannahaar laa yaftaruun kala go' ma leh وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم إلهي وحين ورم يا جنة دتك لقيانا إيانا شقدو دويني كنطي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده أي أيغنا شقدو دابا إله إليه سبحانه وتعالى waxaa ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka inoogaga warramayaa nebi ambiyada ilaahay ka mid ah oo cidhiidhi galay meel adag ku dhacay wadannuuni id dahaba muqaadiba fadanna an lan naqdira calayh fanaadaa fi dulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu min aldaalimiin nebi bad ku dhacay oo badoo qudha aan loo dayna kalluun liqay oo calool kalluun ku sii jira intuu bad qarqoomay haddaad biyaha un iska dhex sabaynayso weli rajaad qabtaaye kalluun calooshii ku jira ayaa ilaahay ka warramay subxaana wa tacaala meeshaa maxaa ka cidhiidhi badan maxaa ka warwar badan inaad bad ku dhacdo oo geed la cuskado lahayn oo haddana nimiri ku liqo waad calool nimiri gasho meeshaa madow markaa galo ilaahay wuxuu leeyahy fanaadaa fi dulumaat mugdiyadaa dhexdoodu ka dhawaaqay muxuu ku dhawaaqayay anta waa mufasaradii laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aaalimiin wuxuu ku dhawaaqayaa laa ilaaha ilaa ant subxaanak innii kuntu min aaalimiin ilaahayow adigaa keli lagu caabudaa subxaanak xuma ka ceebka fogaantaa buu leeyahay wuxuu tilmaamayaa acmaashiisu sameeyey inaynu waxaana ka ratibmayna inaan ilaahay marnaba isaga dulminin ilaahayow lasta bidallaamin lilcabiid buu leeyahay ee bal eh innii kuntu min aaalimiin falowlaa annahu kaana min almusabbixiin baa ilaah yidhi falowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabita fii baطnihi ilaa yowmi yubcaثuun haddii aanu ka mid ahaan lahayn baa ilaahay leeya kuwa tasbiixsada la labitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun wuxuu ku jiri lahaa halkaasi ilaa iyo inta laga soo bixinaya baa rabbi leeya subxaanah wa tacaala goorma wakhti walba waa la tasbiixsaa xaalad kasta aad ku jirto markaad yaabtaa subxaan allah la yidhaahdaa markaad dhibi ku qabsataa subxaana allahi wa bixamdihi la yidhaahdaa marka nimcaad hesho ayaa la yidhaahdaa farskaaga markaad fuulaysaa la yidhaahdaa ama daabadaada gaadhigaaga subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunnaa lahu muqriniin markaad ducaysanaysaa la yidhaahdaa fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu markaad dembiga qiranaysaa la yidhaahdaa qisadii suuratu nuun ku taale asxaabu qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun idan xilli kasta hadday dhibi ku haysato hadday nimco ku haysato haddaad yaaban tahay haddaad wax kasta oo duruufaadka ka mida ah, waa la tasbiixsadaa tasbiixdaasi midhahaad ka goosanaysaana koo wayna dembi dhaaf hesho nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim fii yowmin mi'ata mara wuufirat dunuubuhu wain kaanat midla zabad ilbaxr qofka yidhaahda maalin boqol jeer subxaana allaahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim dembigiisaa la dhaafaa wain kaanat midla zabad ilbaxr xoorka baddaoo kale hadday la mawjadda badda hadday leeg tahay waa la dhaafaa buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam dembigaagaa lagu dhaafayaa wixii shidda iyo dhibku haysataa lagaaga dhaafaya laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin falowlaa annahu kaana min almusabixiina lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun wixii cidhiidhi laabta kaaga jira lagaaga dhaafaya walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin ilaahi subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya kullu nafsin daa'iqat lmowt ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون naf dhammaanteed geeri bay dhadhamin baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala oo noloshan aynu ku jirno hadday qadhaadha iyo hadday macaantay hadday adagtay iyo hadday fududdahay hadday dhab kuula muuqato iyo hadday dheeldheel kuula muuqataba ilaahay wuxuu leeyahay geeraa ka dambaysa waxaanan idinku itixaamayaa baa ilaahay leeyay bishari waalkhayr sharka iyo khayrka labadaba waa idinku itixaamayaa baa alla leeyay subxaanah wa tacaala khayr waa lagugu itixaami oo nimciyo badhaadhaa lagugu itixaami sidii nebi sulaymaanba loogu itixaamay oo weliba imtixaanada qaarkood inii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbi uu tilmaamayay ilaa uu dalbaday mid ka weyn imtixaanka weynena la geliyo oo ilaahay subxaana wa tacaala geliyo uu ku guulaystay dabeetana nicma alcabdu innahu awaaba la ku sifeeyey dhib iyo imtixaan baa lagugu itixaami sida ambiyo kaloo badan qur-aanka ilaahay kaga warramay qaar la dilay qaar bukooday qaar la xidhay qaar la caymadiyey qaar dalka laga saaray qaar dab lagu riday mashaakil oo dhan baa ilaahay ka warramay insaanku sidiisaba dhibta ilaahay subxaana wa tacaala in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim innagaa layna faray inaynu dadaallo laakiin markaynu la nimaadno waxaa layna faray inaynu ilaahay tala saaranno waxaa kaloo intaa ka dambaysa qofku wuxuu mas-uul ka yahay inta awooddiisa ah laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha qofku inuu psychological u dhiboodaana ah, waa dhib dhibabka ka mid ah laakiin ilaahay subxaana wa tacaala tiriyaaq iyo dawow inaga siiyey laysku daweeyo dadkase in badan ay hilmaameen ilaahay nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii la beeniyey ee rabbigii wax laga sheegay ee isaga lagu jees jeesay ee dhib oo dhan loo geystay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u soo dejiyey dawo qur-aanka ku taalla qisas qur-aanka ku yaallana ilaahay waa inooga warramay oo iyaguna nafsu dawaa ah tiryaaqii lagu dawaynayey cidhiidhigaa iyo dhibtaasi ah ilaahay nebiyullaahi moxamed wuxuu tilmaamay فاسدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون aduu xaqa sheeg baa la yidhi annaga kaaga filan kuwan dheeldheelaya kuwa ilaahay khayrkii caabudaya diinla-aanta u baxay laakiin haddana ilaahay wuxuu tilmaamay isagu intiisa arayd markii la yidhi sheeg waxaa kaloo loo tilmaamay dhib kale uu dareemaya haddana inay jirto walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk baa ilaaha yidhi waxaanu ognahay baa ilaahay yidhi in laabtu ku cidhiidhiyoomayso oosaanay laabtu u cidhiidhiyoobin iyadoo dawi lqurba iyo intii ugu dhoweyd ay tahay inta looga taaglaayay maxaad yeeli lahayd haddii dadka qofka kuugu dhoweyntu ku daba galo halkaad istaagtaba u idhaahdaa waa beenti kan yaraana adeer u ah nebi maxamed adeerkii rumaa daba socday abilahab oo halkuu istaagaba leh waa beenti wuxuu sheegaya waxba kama jiraan ma aha in la beeniyo qura nebiga calayhi salaatu wasalaam aan la rumaysan ee xataa waxa loo diiday inuu wax sheegi karo waxa la gaadhsiiyey xad bulshada laga dhaadhiciyo inuu waalan yahay yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru innaka lamajnuun ay yidhaahdaan tufayl ibnu camar waynu garanayna inuu dhagaa soo furaystay isagoo laga dhaadhiciyay inuu ninkani waalan yahay ama wax sixro dammaad waynu garanaynaa inuu nebigaba u yimo yidhi war waxa la yidhi waxoogaa waaliyaa ku haystay aan ku daweeyo riixdaan tufaayo waxbaan akhriyaayo cidhiidhiga uu nebigu dareemaya calayhi salaatu wasalaam intuu leegyahay dhanka kale ilaahay oo la caasiyayo sanama la caabudayo rabu samaawaati walardi laga gaaloobayana wuu taagan yahay lacallaka baaqicun nafsak ilaahay ku leeyey naftaadaada cidhiidhi gelinaysa ama halaagaysaa inay rumayn waayaan alle subxaana wa tacaala daraaddeed haddaba ilaahay daawuu siiyey waxaasoo xanuuna laabtiisa kaga maydho walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun ilaahay wuxuu idhi fasabbix bixamdi rabbik wa kun min asaajidiin ilaahay subxaanahu wa tacaala u tasbiixsaa layidhi adigoo ku dheehaya amase ku maraya mahadnaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala tasbiixdu waa ilaahay oo wixii u cuntamin wixii naqaa'isah wixii liidasho iyo aan rabbi sifaadkiisa ahayn oo ilaahay aad ka nasahdo xamdiguna waa cagsigeeda waa ammaantii iyo ilaahay afcaashiisa iyo asmaadiisa wanaagsan aad ugu mahadiso oo aad ku ammaanto huwa hanaa idan waa nafyi iyo ihbaat wada socda waa salbi iyo ijaab waa ilaahay subxaana wa tacaala haddaad xumo ka dheerayso wanaaggana aad u nisbayso oo adkaa ku wardida baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waxay daawo kaaga tahay dayqu sadriga ku haysta laab cidhiidhiga wa kun min asaajidiin fasbir calaa maa yaquuluuna wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci shamsi wa qabla guruubiha wa min aalaa'i alleyli fasabbix wa adbaara asujuud ilaahay wuxuu nabigiisa ku yidhi sabir waxay ku hadlayaan ku sabir wasabbix bixamdi rabbikna سبحانه وتعالى وتصبيح صو بل إلهي سبحانه وتعالى وحو قرآنك كبري النبي عليه الصلاة والسلام يا نقبا رضا النفس iyo tasbiixdu inay wada socdaan fii suurati طaaha ilaahay muxuu leeyahy faصbir calى ma yaquuluun وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك tardaa ay kay tardaa baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala tasbiix la kaalay adigoo ku maraya ilaahay xamdigii goormaad la imanaysaa qabla طuluuci shams ay qabla shuruuq wa qabla alguruub wa anaa'i leyl wa awali nahaari wa aakhirih intaba tasbiix la kaalay baa la yidhi waagu intaanu beryin tasbiixso gabalku intaanu dhicin tasbiixso habeenka bartankiisa tasbiixso maalinta labadeeda dacal tasbiixso tasbiixdaa iyo xamdiga haddaad waddaba ilaahay leeya subxaana wa tacaala maxaad gaadhaysaa lacallaka tardaa ay kay tardaa fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuh yusabbixu lahu fiiha bilguduwi walasaal baa ilahay ku tilmaamay yusabbixdan waxay mufasiriintu isku raacsan yihiin inay tahay maxay salaaddii amase dee salaada waxyaabaha ugu weynee la qabtaayo qofka musalliga uu sameeyaa waa tasbiix iyo taxmiid oo nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaawiyata bnulxakam ninkii salaadda ku dhex hadlay ee dabeetana saxaabadu maagtay ee uu markii dambe nebigu u yeedhay uu waxbarayay wuxuu ku yidhi ina haadihi asalaa laa yaslaxu fiiha shay-un min kalaami innaas inamaa huwa tasbiixu watakbiiru wa qiraa'at alqur'aan walidaalika bay culammadu waxay idhahdeen toddoba meelood oo salaada ka mida ah la tasbiixsadaa salaada iftitaaxeedu waa tasbiix subxaanaka allahuma bixamdik tabaaraka ismuka watacaala jaduk walaa ilaaha gayruk waa iftitaaxa allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukrata waasiila waa iftitaax labaad yacni istiftaaxa lagu sameeyo salaada waa takbiiraad waa tasbiix ilaahay subxaana wa tacaala loola yimaado rukuucdu iyo sujuudduna de waa tasbiix subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim wa bixamdi subxaana dil yacnii imise nooca tasbiixa soo arooray marka la rukuucsan yahi marka la rukuucsanyna kadalik subxaana rabbiya alacla subxaana rabbiya alacla wa سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك يعني إمسان نوعبا صار أري ركوع يا سجود يا نوى تصبيح يا تحميد هذا القرآن أخرده أو آية تصبيح أسوأ مرتنا ولا تصبيح صدا أنت تسلادك وجرت قف كان فاتحة قرنا إن محو سمين يا إسنا التصبيح سال ليدي ما الفاتحة iyana waa tasbiix markaad salaada adbaara sujuudna ama markaad salaada ka baxdana iyana tasbiixsaa la yidhi oo subxaan allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah akbar waa innagaan idhaana markaynu salaadaha ka baxno inta soo hadhay inteeda badanina waa taxmiid waa xamdala faatixada lagu bilaabo alxamduya rukuucdoo xamda la socoto samica allahu liman xamidoo xamdala ah sujuudo xamdala la socoto inta kalena waa taxmiid yani salaadu waa subxaan allahi wa bixamdihi ficila walidaalik baa nebiga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u tilmaamayaa waxaa cidhiidhi haysta wuxuu kaga baxayaa inay tahay fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci shams wa qabla guruubiha وmin aanaaءi اlleyli fasabbix وaطraafa الnahaari lacalaka tarضى waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka inoogaga warramayaa nebi ambiyada ilaahay ka mid ah oo cidhidhi galay meel adag ku dhacay wadannuuni id dahaba mugaadiba fadanna an lan naqdira calayh fanaadaa fi الظulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min الظaalimiin nebi bad ku dhacay oo baddoo qudha aan loo daynay kalluun liqay oo calool kalluun ku sii jira intuu bad qarqoomay haddaad biyaha un iska dhex sabaynayso weli rajaad qabtaaye kalluun calooshii ku jira ayaa ilaahay ka warramay subxaana wa tacaala meeshaa maxaa ka cidhiidhi badan maxaa ka warwar badan inaad bad ku dhacdo oo geed la cuskado lahayn oo haddana nimiri ku liqo waada calool nimiri gasho meeshaa madow markaa galo ilaahay wuxuu leeyahy fanaadaa fi dulumaat mugdiyadaa dhexdoodu ka dhawaaqay muxuu ku dhawaaqayay antu waa mufasiradii laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin wuxuu ku dhawaaqayaa laa ilaaha ilaa ant subxaanak innii kuntu min aldaalimiin ilaahayow adigaa keli lagu caabudaa subxaanak xuma ka ceebka fogaantaa buu leeyahy wuxuu tilmaamayaa acmaashiisuu sameeyey inan waxaana ka ratibmayna inaan ilaahay marnaba isaga dulminin ilaahayow lasta bidallaamin lilcabiid buu leeyahy ee bal eh innii kuntu min aaalimiin falowlaa annahu kaana min almusabbixiin baa ilaah yidhi falowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcaثuun haddii aanu ka mid ahaan lahayn baa ilaahay leeya kuwa tasbiixsada lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun wuxuu ku jiri lahaa halkaasi ilaa iyo inta laga soo bixinaya baa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala mufasiriinta badh waxay leeyihiin kuwa tasbiixsada waxaa looga jeedaa fii baطni اlxud kuwii ku tasbiixsaday mufasiriinta badhna waxay leeyihiin ayaama kaana fi الrikhaa markuu barwaaqada ku jiray kaana yadkuru اllah yacni fi الrikhaa dabeetana fi shidda ilaahay xusay subxaanaه wa tacaala labada tafsiir labada tafsiirbana waa sax haddii aanu ka mid ahaan lahayn baa ilaahay leeya kuwa tasbiixsada lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun wuxuu ku jiri lahaa halkaasi ilaa inta laga soo bixinaya rabbi leeyahy subxaanah wa tacaala idan ayuha alaxiba tiryaaqa ama daawada dhabta ah ee cidhidhiga laabeed iyo cadhada lagaga baxo iyo ciilka lagaga baxaa cumuuman waa ilaahay dikrigii marka hore alaa bidikri illaahi taطmainu اlquluub waxaa qur-aanku sii tilmaamay markaasi adkaarta qaar ka mid ah dikriga ilaahay sii tilmaamaya waayo tasbiixda mararka qaarkood ay culammadu ku fasiraan addikru kulluhu ina tasbiix yahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa markaasi daawo inowt bal eh cagsigana waa ka daawo aadanuhu markuu xoog iyo xoolo iyo wax helana iyona kibirkuu qaada kibirkana waa ka dawo marka waxaa la yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu nasriga iyo guusha iyo nimcada helayna iyada uun laasim baa lagu yidhi idaa jaaa nasru اllahi wاlfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja markaad aragto ilaahay guushiisu inay kuu timi iyo furashadu ay kuu timi oo aad aragto dadkoo diinta soo gelaya maxay samee baa ilaah yidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu aadanuhu markay guulaystaan way kibraan dabeetana waxay dhaaheen waa maalintii xorriyadda waa maalinta xoogga lasoo bandhigo waa maalinta dadkao dham isugu yimaado waa maalinta madaxdu khudbadayso madaxda hadashoo dhammina maxay ku hadashaa waa guulaysanay waa xoogaysanay waa iyagaas sheega maalmaha xorriyadaha iyo maalmaha istiqlaalka iyo maalmaha la sheegoo dhan aadanuhu isagaa is sheega ilaahayse taayna ma amrin ilaahay wuxuu ina amray haddaad xusaysaan markaad dareentid nicmada alle subxaanah wa tacaala ee aad guulaysato ee cadowgaa kaa dhaco ilaahay kaa reebo ee mabda'aagu uu faafo ee dadku ra'yigaaga qaata ee diinta la soo galo taana abaalmarkeedii iyo shukrigeedu wax weeyaan baa ilaahay leeyahy fasabbix bixamdi rabbika wastakfiru maantaana ilaahay baa la sheegaa maanta dhibta lagu jirana ilaahay umbaa la xusaayoo la sheegaa maanta badhaadhaha lagu jirana ilaahay umbaa la xusaayoo la sheegaa tajadud nicma waa la sujuudaa waa la shukr ilaahay umbaa la xusaa sujuuddu waa nooc min ashukr waa nooc min atasbiix qofku markuu sujuudo muxuu yidhaahdaa subxaana allah buu dee yidhaahdaa markaad sujuuddo soo taa yidhaahdo subxaana rabbiya laclaa baa la yidhaahdaa nicamka markaad hesho dhulka la dhigaa idan ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala caafimaadka aadanuhu inuu ku jiro ilaahay sheegsheeggiisa iyo ammaantiisa inuu ku jiro caafimaadka bini aadamku haddii cidhiidhi aad la kulanto cidhiidhigu ha ahada ciil bini aadamku baday ama ha noqdo masaa'ib kale oo kugu habsatay sida taa dunuubtuu ka dhalatay iyo acmaashaad samayso sida mushkilaadka qadarta la kulantay nebi yuunus oo kale ama nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wixii ay badeen qurayshi labadaba waxaa la yidhi fasabbix bixamdi rabbik ilaahay u tasbiixso subxaana wa tacaala ayuha alaxiba waxaad ogaataa inaynu ku dhex nool lahay kown dhan oo ilaahay u tasbiixsanaya kown dhan oo dhawaqa ka yeedhaya uu yahay tasbiix dhawaqa qurhe khilaafsani waa ka aadanaha iyo jinka saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay wayusabbixu alracdu bixamdih onkadkaad maqlaysaan ilaahay buu u tasbiixsanayaa isagoo ilaahay ku dheehaya ku dheehaya xamdiga rabbi subxaanah wa tacaala ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya wasakharna maca daawuud aljibaala yusabbixna waayr ilaahay wuxuu inooga warramayaa nebi daawuud oo shimbiro iyo buuro la tasbiixsanayeen bale qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa alkaa'inaatu kullaha inay tasbiixsanayaan waxa jooga oo dhamm inay tasbiixsanayaan alam tara bale ilahay wuxuu leeyay tusabbixu lahu asamaawaatu sabcu waalardu waman fiihin wain min shayin laa yusabbixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum innahu kaana xaliiman ghafuura samaawaadka toddobada iyo dhulka iyo waman fiihinna baa ilaahay yidhi waa universka oo dhan kownka dhammaantii wain min shayin baa ilaha yidhi waxbaba shay ma jiro ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum dhammaantood ilaahay bay u tasbiixsanayaan ee idinkuun baan fahmaynin siday u tasbiixsanayaan baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waayo ilaahay wuxuu inoo sheegay kaa'in kastaaba ama jiro kastaaba jiritaan kastaaba qaab gaaroo isagu u tasbiixsado ilaahay uula xidhiidha inuu leeyahay alam tara ana allaha yusabixu lahu man fi الsamaawaati wاlardi wاطayru saafaatin kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah wallahu caliimun bima yafcaluun miyaanad arkaynin baa ilaahay leeyay miyaad ogeyn in cirka iyo dhulka waxa joogaaba ilaahay ay u tasbiixsanayaan iyo shimbirahan baalasha kala kala fidinaya inay rabbigood u tasbiixsanayaan ilaahay baa wuxuu ogayay kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah wallahu calimu bima yafcaluun idan ayuha alaxiba bale mararka qaarkood ayaa ilaahay ina maqashiiya kaa'inaadka kale tasbiixdooda waa ka xadiidka bukhaari ku yaalla ibnu mascuud uu leeyahy walaqad kunnaa nasmacu tasbiixa aطacaami wa huwa yu'kal nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo lala fadhiyo cunno la cunayo ayuu ibnu mascuud wuxuu leeyahy cunnadii aannu cunaynay baannu maqlayno subxaanallaada leh iyadoo la cunayay tasbiixsanaysay buu leeyahy cunnadu waa min mucjizaati rasuuli illaahi sala allahu calayh waalih wasalam bal abudar alkhifaariy radia allaahu canhu ardaa baa wuxuu leeyahy xadiidka tabraani warinaya sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamay ibnu lxajar alcasqalaani inuu leeyahy rijaalkiisao dhamma waa innii shaahidun cinda annabiyi sala allahu calayh waalih wasalama fii xalqa goob baan la fadhiyey buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam uu gacanta ku haya buu yidhi xasa qururux buu gacanta nebigu ku hayay calayhi salaatu wasalaam qururuxii gacanta nebiga ku jiray ayaa tasbiixsanayey buu yidhi dadka meesha fadhiya waxaa ka mida buu leeyahy abubakar iyo cumar iyo cali iyo cuhmaan baa ka mida buu tilmaamaya dadkoo dhammi way maqlayeen qururuxaasi tasbiixsanaya dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam qururxii gacantiisa ku jiray dhagxantii yaryareed ee gacantiisa ku jirtay oo subxaan allah leh ayuu abibakar u dhiibay abibakar markii loo dhiibayna tasbiixdii way socotay sidii bay u tasbiixsadeen dabeetana abibakar nebigu ku soo celiyay iyadoo tasbiixsanaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhiibay haddana cumar cumarna gacantiisa markii loo dhiibay way tasbiixsanaysa abidar wuxuu mar kasta tilmaamayaa dhammaantay inuu tasbiixdaa weli waa maqlaynaa yacni tii hore qura ma hataanu maqlaynay buu leeyahay markay abibakar gacantiisa ku tasbiixsanaysana waa maqlaynaa markay cumar ku tasbiixsanaysa gacantiisana waa maqlaynaa haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam markii lagu soo celiyey ayuu cusmaan iyo cali u dhiibay labadabana gacantooda ayay ku tasbiixsatay uma dafacahunna ilaynaa buu yidhi annagaa markii dambenana loo dhiibay falam yusabixna maca axadin mina buu yidhi qolyahayagii kale midna lamay tasbiixsanin nebi maxamed iyo afartaa saxaabi waa meelahay culammada badhay ahlu qaarkood baa u daliishada masaa'ilka khilaafada xadiidkan inkastoo uu ka durugsanyahy afartaa saxaabi iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam sacabkooda ayuu ku wada tasbiixsaday idan makhluuqaadka qaar baynu tasbiixdooda maqli karnaa oo ilaahay markuu doono ina maqashiiyaa bale abu hurayra xadiidka saxiixaynka ku yaalle warinaya waa kale nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ka warramay nebi nebiyada ka mid oo qudhaanjo qaniintay oo dabeetana amray buulkii qudhaanjada iyo meeshoo dhan in la gubo oo ilaahay ku waxyooday markaasi ma hal qudhaanjaa ku qaniintay dabeetana waxaad halaagtay umma min alumami tusabbix ummad umamka ilaahay ka midoo tasbiixsanaysa miyaad halaagta yacni lowlaa waaxida hallaa waaxida baa la yidhi xabadda ku qaniintuun maa dishid maxaad ummaddan oo dhan ayuha alaxibba tasbiixdan iyo taxmiidan daraaddeed ayaa tasbiixda toddoba suuradood oo qur-aanka ka mid ah ku bilaabma siyaqa ficil amr iyo ficil maadi iyo ficil mudaaric iyo masder iyo intabana waa ugu soo arooreen ilaahay subxaana wa tacaala fii suurati alxashr iyo saf labada aayadood ugu horreeya dee waa isku mid sabaxa lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wa huwa alcaziizu alxakiim ayay suurat alxashrina ku bilaabmataa suuratu safna ku bilaabantaa suurat alxadiidna maa fi lardi gunba ah walardi sabaxa lilaahi maa fi samaawaati walardi wa huwa alcaziizu alxakiim سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سورة الأعلى نيض فعل أمره سبح اسم ربك الأعلى سورة الإسراء نيدو مستر سبحان الذي أسرى بعبده ليلة تضب السورة دو قرآن كمدة أي إلهي تسبيح دينا أقول بلابي سي لينو درينسية مهمة ديدا شن كمدة حمد لله لينو أقول بلابي دي. الحمد لله رب العالمين يا نعم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يا كهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يا صبا يا محي فاطر شن سورة دو كمدة qur-aankana xamdala lagu bilaabay inta meelooda kale ay ku soo aroortayna tiro ma leh idan ayuhalaxiba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina faray oo inoo tilmaamay tasbiixda iyo weynideeda bale ilaahay ambiyadiisu inooga warramaya qur-aanka oo nebi ka midi ilaahay uu tilmaamayo wadiifatu nubuwa inay ka mid tahayba tasbiixdu iyo waxa uu u dalbaday nebi labaad in lagu kaalmeeyana inay ka mid tahay inay tasbiixsadaan wajcal lii wasiiran min ahli haaruun akhi ushdud bihi asri wa ashriku fii amri muxuu u dalbaday waxaasoo dhan kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira buu leeyay ilaahyo waxaan kaa dalbayaa buu leeyay haaruunna inaad nebi iiga dhigto walaalkay haaruun inaad nebi iiga dhigto oo igu xoojisid oo arrinka ila wadaajisid waayo kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira markay kaalmada dalbadeenne fircoon loo dirayna ilaahay muxuu ku yidhi idhaba ilaa fircawna innahu طagaa maxaa fircoon markuu tegaya la yidhi walaa taniya fii dikri baa ilaahay yidhi fircoonkaa xoogga badan leh ee askar iyo ciidan iyo wax kastaba haysta u taga baa ilaahay yidhi zaadkiinnu laakiin waxa weeyaan walaa taniya fii dikri ha ka noogin ananaga xuskayga subxaan allahi wa bixamdihi yo laa ilaaha illa allah diyo wixii la mid ah kuwaa ha ka noogina baa ilaahay subxaana wa tacaala ayuha alaxiba ilaahay nebi yuunus baynu soo sheegana uu kaga warramay nebiyullaahi muusa ilaahay ka warramaya markii nimcadu u cusboonaatay rabbigii markuu weydiistay intuu jeclaaday inuu arko ilaahu aan ku arka la yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi arki kari maysee bal hadda buurtan eeg hadday buurtu taagnaato waa suurtagaladna inaad i aragto buurtii baa dhalaashay falammaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk markuu miiraabay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wuxuu ku bilaabay subxaanak tubtu ilayk ilaahyow adigaa ceeb ka dheer ceeb iyo xuma adigaa ka dheer waa kuu toobad keenay buu leeyahy wa ana awalu lmu'miniin baanan ahay ka koowaadee ku rumeeya inaan adduunka laguga arki karin ayuhalaxiba nebiyullaahi zakariya ilaahi buu barye barye cajab qabta karaamaadkii maryan markuu arkay ayuu barye cajab qabta ilaahay weydiistay rabbi inii wahana alcadmu minii washtacla ra'su shayba walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya ilaahay buu barye cajab la barye baryadu baryayaa waa maxay waxaan dunida ka suurtagal ahayn buu ilaahay u sheeganaya laakiin wuxuu leeya adiga agtaada waa ka suurtagal ilaahu aniga madaxu way caddaaday oo waa gaboobay oo islaantaydii waa gabowday oo wax ma dhalayso markii horena caaqir bay ahayd da'ina waa u raacday iyadoo yaroo caaqira waa laga yaabaa inaad tidhaahdo male haddii uun meel la taabto way iska dhali doontaa laakiin xadkiiba waa dhaaftay baa rabbigu ayuu ku tilmaamayaa nebigu sidaa markuu sheegtay ilaahay wuxuu yidhi waa ku siiyey ilaahw aayadii yeel buu yidhi waxaa la yidhi aayaddu waxa weeyaan saddex maalmood baad aamusnaanaysaa laakiin rabbigaa waad u tasbiixsanaysaa waad xusaysaa aayaddu waa taas baa la yidhi qaal aayatuka anlaa tukalima annaasa alaaata ayaamin ilaa ramza wadkur rabbaka kaiira wasabbix bilcashiyi walibkaar wasabbix bilcashiyi walibkaar ilaahay subxaanahu wa tacaala ciisuu ka warramaya nebiyullaahi ciisa dabeetana waxaa la yidhi ciise umaadaa yidhi dadka aanta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah ilaahay baa u laqinaya wuxuu odhan lahaa qaala subxaanak maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq in kuntu qultuhu faqad calimtah taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsik ilaahay subxaana wa tacaala nebiyullaahi moxamed buu wuxuu waramayaa qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii subxaana allahi wmaa ana min almushrikiin qul baa lagu leeyay nebi moxamed calayh salaatu wasalaam waxaad tidhahdaa waa kan jidkaygu isagaanan dadka ugu yeedhaya raacayaana aniga iyo intii raacdayba wa subxaana allah wamaa ana min almushrikiin ku dhawaaq baa la leeyay ilaahay wuxuu inooga warramayaa makhluuqaadka agtiisa ka dhadhow ee malaa'igta laydhaha iyaga shaqadoodaba inay wainaa lanaxnu lmusabbixuun ilaahayna waa uu furayaa wuxuu leeyahy yusabixuuna alleyla waannahaara laa yuftaruun laa yaftaruun iyaguna waa sheegteen rabbina waa sheega rabbina wuxuu leeyahy yusabbixuuna alleyla waannahaar laa yaftaruun kala go' ma leh watara almalaa'ikata xaafiina min xawli alcarsh yusabbixuuna bixamdi rabbihim ilaahay wuxuu inooga warramayaa jannada dadka la geeyaana iyona shaqadoodu inay kantay dacwaahum fiiha subxaanaka allaahumma wa fiiha salaam wa dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin subxaan allahi wa ayaa iyagana shaqadoodaabaa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala ayuha laxiba haddii qur-aanku sidaa u balballaadhiyey intaan nusuus ka tegay aanan soo qaadanin ay ka badan tahay inta aan sheegay waayo qor baan idsidho waan qori kari waaye qur-aanka inta ku soo aroortay tasbiix iyo taxmiid tiro maleh aad bay u badantay ilaahay subxaana wa tacaala ina farayo goor walba wakhti kastoo aadana uu sheegi karo uun qur-aanka waxa ku taalla iyadoo la tasbiixsada subax habeen saqa dhexe waa beri xidiga dhacgo goor kastaba ilaahay wuxuu leeyahy tasbiixsada idan tasbiixdu waxay ka mid tahay wardiga marka hore muطlaqaa bay ka mid tahi subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carshihi wamidaada kalimaati siyaaqaad u tiro badanna sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam qaababka loo tasbiixsanaya axaadiista haddaad akhdino nebiga calayhi salaatu wasalaam ee jidru sabaxa ku soo aroortay ama xamida ku soo aroortay ad bay u tiro badan yihin iyana ee tilmaamaya nawciyaadka tasbiixda loola yimaado goorma wakhti walba waa la tasbiixsa xaalad kastaad ku jirto markaad yaabtaa subxaan allah la yidhaahdaa marka dhibi ku qabsataa subxaana allaahi wa bixamdihi la yidhaahdaa marka nimco aad hesho ayaa la yidhaahdaa faraskaaga markaad fuulaysaa la yidhaahdaa ama daabadaada gaadhigaaga subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunnaa lahu muqriniin markaad ducaysanaysaa la yidhaahdaa fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu markaad dembiga qiranaysaa la yidhaahdaa qisadii suuratu nuun ku taale asxaabu qaala awsatuhuma lam aqul lakum lowlaa tusabbixuun idan xilli kasta hadday dhiba ku haysato hadday nimco ku haysato haddaad yaaban tahay haddaad wax kasta oo duruufaadka ka mida waa la tasbiixsadaa tasbiixdaasi midhahaad ka goosanaysaana kow wayna dembi dhaaf hesho nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim fii yowmin mi'ata mara gufira dunuubuhu wain kaanat midla zabadi albaxr qofka yidhaahda maalin boqol jeer subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim dembigiisaa la dhaafaa wain kaanat midla zabadi albaxr xoorka badda oo kale hadday mawjada badda hadday leeg tahay waa la dhaafaa buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam dembigaagaa lagu dhaafaya wixii shidde iyo dhibku haysataa lagaaga dhaafaya laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin falowlaa annahu kaana min almusabixiina lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun wixii cidhiidhi laabta kaaga jira lagaaga dhaafaya walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin bale culammadu waxay leeyihin inshiraaxu sadriguu dalbaday nebi muuse waxay yidhaahdaan waa hamaratu tasbiix watasbiixu sababun liinshiraaxi sadri bay yidhaahdaan qaala rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii markuu soo waday kay nusabbixaka kaiirantu waa cillo way u tahay bay yidhaahdaan sidaa awgeed maadaamaynu bilcibaado ku jirno caawana ay tahay habeenkaynu rajaynaynay arja leyla fil loo rajaynay inay leylatulqadri tahay habeen wardi iyo dikri iyo ilaahay xuskii ay tahay qofka muslimkii uu badsado adduunkaynu maanta ku loonnahayna cabsi iyo dhib iyo mushkilada ay ka taagan taagantahy afarteeda dacalbana muslim iyo mid sakaraada iyo mid iyo mid dhintay iyo mid la sii uu ka muuqdo weliba intii ahlu xaqa sheeganaysay u badan ee ahlusunna waaljamaaca ayay u badantay inta maanta caalamka la kadeeday in kuwii haystay baa kadeeday xukaamta u ahaa inna kuwii gaaleed baa kadeeday inna ahlubidac gaale u soo raacday baa kadeeday isku wada daro waxaasoo kadeedina uu dunida taagan yahay ciddii wax iska dhicin karaysaa way iska dhicin inta kale waxay ku bogsoon oo laabtooda ilaahay ku shaafinaya subxaanahu wa tacaala inaad tidhaahdo subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim wsala allahuma calaa muxamadi wcala ali wsaxbi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahayna qur-aanka wuxuu inagu leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha dikran kaiira dikran kaiira toban meelood bay qur-aanka kaga soo aroortay kaiiran un ilaahay daba wado ya ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha maaha qura ilaahay intuu yaa ayuha aladiina aamanuu idkuru llaha wadkuru llaha inta la yidhi ayaa kaiiran kaiiran daba taalla wasabbixuuhu bukratan waasiila baa ilaah yidhi ilaahay xusa xus tiro badan leh wasabbixuuhu bukratan waasiila subxaanaka allahuma bixamdik walaa ilaaha illaa anta nastaqfiruka wanatuubu ilayk wsala allahuma calaa muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin